Zeit von heißer Fantasie in einer schwärmerischen Stunde zur Welt gebrachte. Geht zugrunde, geht zugrunde ihr Kinder der Melancholie. Ihr danket Frömmen euer Sein, die schwärmerischen Lieder. Denn, ach, er sang nicht mir allein. Ihr brennt nun und bald, ihr Leben ist keine Spur von euch mehr hier. Doch auch der euch geschrieben, brennt lange noch vielleicht in mir, brennt lange noch vielleicht in mir.